Ich würde mal sagen, Team Blau gewinnt. Genau. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars. Heute spielen wir wieder mit zwei anderen YouTubern, einmal mit Dragons, ah, Dragonfire <laughs> und mit dem Julian. Und mit genau. mir Esper. Genau, ja. Perfekt. Mein Kanalname ist ja YouTube, aber ja. Genau. Ja, ist bestimmt in der Kanalbeschreibung. So ist es. Ich lasse euch ein Schwert liegen. Jeder Angreifer, was vorbeikommt, kriegt einmal ein Schwert. Nee, Alle tot. Oh, shit. Alles klar, hier liegt ein Schwert, aber sonst ist alles okay. <laughs> Sag ja. <laughs> ich komme niemals von der Mitte weg, aber wenn ich störe. Einfach mal. Soll ich, soll ich so Mitte bauen? Ja. Und dann haben wir Türen. Ja, Gold, Gold, Gold, Gold. Warum ist da nur zwei Gold? Kann in der Mitte kommen und Blöcke mitnehmen? Aus der Blöcke? Ja, das wäre nicht schlecht. Okay, warte. Ah, da oben bist du. Bin eh ja unter ja. dir, glaube ich glaube ich. Nein, das ist die Dragonfire. Ich bin neben dir. Ah, danke. Warte, oh! Jetzt haben wir ihn, gell? Jo, warte schon. Oh shit. Warte schon. Jo, er soll einmal durchspringen, wenn wir rausnehmen. Hey, das sind Kisten. Hast du, was man braucht? Ein Stick. Er braucht man nicht. Nein. Jo. Ich hab eigentlich nur noch auf mich gewartet. Ich bin tot. Oh, wir haben Bild. GG würde ich mal sagen. GG, ja. Mhm. Also wenn man das noch... ist bei der Bart immer hinter dir Dragonfire. <laughs> Alter, halt so alle Akro. Alle Akro unterwegs heute. Wo sind denn die vier Leute? Ich hab auch noch gefunden. Aber er schafft nie wieder. <laughs> Einer ist in der Mitte. Hab ihn. Jo. Voll daneben kommst. Mhm. Echt? ja, um Arm blockt daneben. Wenn die jetzt runterspringen, sind die tot. Ich hab Knockback-Stick. Ich hab auch Knockback-Stick gehabt, aber irgendwie hat er mich nicht so gebracht. Sind die da oben? Oh. Nice. ich hatte ihn. Nice. Nice. Einer ah, noch, wo ist denn der? Ist der unter mir? Na, bist das du. Das in der wenn Hat jemand Essen für mich? Hm, ich hab gar nichts. Wenn man Gold essen kann? Der ist in der Mitte. Äh, nein. Um, An ähm, seiner Base. Genau. Oh shit, der hat einen Bogen. Boah, hat mir geschossen. Nein. Also wir machen jetzt demokratische Besprechung. Wer tötet ihn? <laughs> also ich bin gegen den. Oh, wir haben Hunger. Okay, jetzt nicht. Hat er aufgehen, oder? Nice. Nice. GG. GG. Ja, GG. GG. Best Game. Mhm. Okay, Danke fürs Zuschauen, falls euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schaut auch bei den anderen Kanälen vorbei.